We love taking pictures. Nos gustan las imágenes. All kinds of pictures. The more the better. Cuanto más mejor, todo tipo de imagen. <laughs> Because pictures don't lie, Porque las imágenes no mienten. Mm. ¿Verdad? <coughs> Never heard of any photoshopping? Nunca habéis oído de Photoshop. <clears throat> I'm not going to say that doctors do that, photoshopping. No voy a decir que los doctores lo hagan. But I do want us to have a good look at how we produce those images from inside our body. Pero quiero que veamos cómo producimos estas imágenes desde la perspectiva de dentro de nuestro cuerpo and what we can really learn from the pictures that we take. Y lo que podemos leer y aprender de las imágenes que sacamos. <coughs> Just as with the blood test, there is a standard procedure. De la misma manera como la hay con la analítica de sangre, hay un, un procedimiento estándar. Only here it's much more strict Solo que aquí es todavía más estricto que con el análisis de sangre. Even when we go back to the time of simple X-rays. E, incluso si vamos a los tiempos del antiguo de la antigua radiografía. You had to lie in a certain position. Tienes que estar tumbado en la posición particular. Not that. Ni así, ni así Your for picture of your wrist had to be exactly in that position. Para hacer la, la radiografía de tu muñeca, el, el, brazo y la mano tiene que estar exactamente en esta posición. So the positions are predetermined. O sea, las posiciones están predeterminadas. The angle at which the picture then is taken is predetermined. Y el ángulo desde cual se toma la imagen también es predeterminado. Y la cantidad de la radiación también está predeterminada. y si no hacemos eso, and we take pictures outside these or entonces las fotos que sacaremos eh, estarán fuera de los estándares. El doctor no tendrá ni idea de lo que tiene que buscar. Porque no puede compararlo con nada. exactly same. Tienen que verse igual. you Entonces se podrá decir, mira, esta parte aquí no tendría que estar. But you can only identify that bit if you know exactly in your mind how that should look. Pero esta parte solo se podría ver cuando en tu mente exi existe otra imagen igual en base a cuál haces la comparación. Any deviation from that standard picture that I have got in my mind. Cualquier desviación de esta imagen estándar que tienes en tu cabeza any deviation from the pictures that I've been told are normal. Cualquier desviación de las imágenes que me han enseñado como normales is per definition abnormal. Ya por descarte no son normales. No radiologist, no doctor will ask you what it looked like before. Ningún radiólogo, ningún doctor te va a preguntar cómo se veía antes. What we're looking at, you may have had for 20 years. A lo mejor lo que estamos ahora viendo ya has vivido con esto durante los últimos 20 años. Since you were this high. O desde que eras así de pequeño. Nobody knows. Nadie, la, nadie lo sabe. But we find the solution to that. Pero sí que encontramos la solución. Nobody wants to know. Na <laughs> nadie quiere saberlo tampoco. That's the end of that. Así, ah, so, así acaba la historia. The standard procedure tells you what the picture should look like. El procedimiento estándar te dice lo que la imagen tiene que ser, cómo se tiene que ver. Anything else is a deviation from that and therefore is something that needs to be rectified. Y cualquier cosa que no, no lo es, cualquier desviación, eso ya eh, mm, algo anormal que se tiene que rectificar. The interpretation of that standard picture also has its standardization, also has its um, uh, only single way of looking at La interpretación de esta imagen estandarizada también es en, estandarizada y tiene su manera de, de ser. you Y realmente mm, vas a encontrar lo que quieres encontrar ahí. My own experience, I lived and worked on a very small island. En mi experiencia eh, he vivido y trabajé en, he trabajado en una isla pequeña. We had a very small hospital. Teníamos un hospital muy pequeño. With a very small X-ray department. Y teníamos un um, departamento de radiología muy pequeño. It was an X-ray machines on wheels. Era la máquina en ruedas, la máquina de X-rays. But okay, it worked. Yeah, pero, fine. pero <clears throat> funcionaba. now, the procedure is that there is a trained radiographer on the island, el living. El procedimiento era que había un radiólogo viviendo en la isla. And we can call her out If there is an emergency. Y la llamábamos cuando había una emergencia. We have on the Tuesday morning and the Friday morning we have regular X-ray sessions. Mm, cada mañana del martes y de, de viernes mm, teníamos la sesión de radiografía. This is a radiographer. Era un radiólogo. That means that She knows how to take the pictures. Quiere decir que ella sabía cómo tomarlas, sacar las fotos. She is not a radiologist, a doctor radiologist who can interpret the pictures. Pero no era la persona que podía interpretar las imágenes. Tuesday lunchtime and Friday lunchtime, the pictures of those three or four days are sent to the radiologist A la hora de comer los mismos días de los martes y jueves se, enviaban las imágenes a radiólogos para interpretar. sí, ella solo sacaba a otra isla. Era radiólogo. Vale. Y se enviaba a, a los médicos. The other one is a doctor. Yeah? And a technician is not allowed to say anything. Sí. Hmm. Okay. Now, <clears throat> so, so that you know the, the, how this worked for us. Vale, os voy a contar cómo eso mm, nos resultaba. If by any way, by, by any chance, if we had some somebody took a, took an X-ray and it was really urgent to have a response from the radiologist. Si por alguna razón necesitábamos una respuesta muy rápida, muy rápida del radiólogo, we could send that picture on the next plane. Podíamos enviar esta radiografía con el vuelo próximo. But the island community has to pay for that. Pero la comunidad de la isla tenía que pagar por eso. Yeah. So We try not to do that. If it's not necessary, it's not necessary. Así que intentábamos no hacerlo si no era estrictamente necesario. The thing is that even me as a family doctor Pero la cosa es incluso yo como el doctor de familia I cannot take responsibility for the interpretation of the x-ray that I'm looking at no tenía ninguna responsabilidad de, la, de esta radiografía cuyos resultados me interesaban a mí. Tenías que respetar la jerarquía. Your family Porque eres el doctor de familia, sabes nada de los rayos X, o sé que cállate. Now, I don't know how that would Say, I get somebody in from a car accident. No sé cómo funcionaría esto si yo tuviera alguien de la, con el accidente del coche, por ejemplo. Yeah. And I think he may have a broken ankle. Y a lo mejor tendría un um, mm, tobillo roto. And his ankle is sort of at an angle like this. Sí, y estaba colgando así. And we take an X-ray y hacemos la radiografía y vemos que los huesos están así. Oficialmente yo tendría que decirle, pues quédate en esta silla de momento. Porque no sé si tu eh, tobillo está roto realmente. We're going to send the X-ray to a radiologist. Vamos a enviar la imagen tu, al radiólogo. Who knows all about this. Quien sí que lo sabe todo. And in three days time I come and tell you. En tres días ya volveré y ya te contaré. In practice, of course, it was different. Y eh, en práctica, como comprenderéis, era complicado. You look at the x-rays, you go, oh yeah, that's broken, okay, boom, boom. Claro, miras la, la imagen y, sabes que está roto, entonces. Okay, so, <clears throat> here is the story that I wanted to tell you about radiology and uh, the evaluation of the picture. Pues esta es la historia que os quiero contar sobre la radiografía y, y la, el, mm, la interpretación de las imágenes. On a Wednesday afternoon, late afternoon, I get called to the hospital. Una tarde de, de un miércoles me llamaron al hospital. Because somebody has missed, had missed a step and had twisted the ankle. que alguien ha, ha saltado un, un escalón y, y, se, y, torció el tobillo. Yeah. Had a look at it. Wasn't quite sure, didn't know. call the radio, call the technician. Cuando lo, lo evalué, pues no me quedaba claro y mandé la radiografía. So she comes in, takes the picture, and we put up the picture. Entonces ella viene, eh, la, hace la radiografía y pues ponemos la imagen. The two of us will have a look. Y los dos vamos a verla. Mm. Uh, no. no. No, I can't see anything. No, That's not broken. No vemos nada, no, no está roto. Okay. You know what? I'll put a bandage around the ankle. Vale, ponemos un vendaje. Be careful, give it a bit of rest. Quédate tranquila, dale descanso, ten cuidado. You haven't broken it, it's fine. No, no está roto, está bien. Home. A casa. That picture, listen, Wednesday afternoon. Y yeah? esto es miércoles por la tarde. That picture is sent to the to the doctor, the radiologist, Friday lunchtime. Y la foto se envía al radiólogo uh, el viernes por la tarde. They have that's a big radiology department. They have other work to do. Hay gente, mm, ah, es un departamento muy grande y tienen mucho trabajo. On Monday afternoon, He rings me. Por la eh, el lunes por la mañana me llama. And he says, "Oh, he said, I had a look at that X-ray about that ankle." Y me dicen, "Oye, hemos mirado este tobillo." Yeah, so what? ¿Y, y qué? Oh, he said, "I'm sure there is a hairline fracture on mm. the ankle." Dice, parece que hay una fractura. In other words, radio, radiologist says broken. E, en otras palabras está diciendo que sí que está roto el tobillo. Y pensé que mejor que te llame porque seguro que se te ha escapado. Thank you Pues muchas gracias. Y su respuesta fue, muchas gracias, ahora mismo iré a ver al paciente. So I get into my car, drive two minutes, that's how big the island was. <laughs> pues tarde dos minutos en llegar. And I, I walk in, all the houses were open then. I walk in to the house. las casas estaban todas abiertas entonces y entré en su casa. And this person comes out of the kitchen walking towards me. Y la persona sale caminando hacia mí. And I go, How's your ankle? Y le digo, eh, ¿y qué tal tu tobillo? Oh, fine. Ah, fine. perfecto, perfecto. Over the weekend I left off the bandage. Me quité el vendaje durante el fin de semana. Oh. Ah. Does it still hurt? ¿Te, ¿Te duele todavía? Oh, at the end of the day when I've been walking around a lot, but otherwise no. No, al final del día quizá, después de ir caminando mucho, pero, pero si no, no. Oh, well, I actually just came in to tell you. Pues de hecho vengo a decirte. That your ankle needs to be in plaster for six weeks. Que tenemos que poner un, um, una escayola para seis semanas. Uh, eh, sí. You, you think I got that plaster on that <laughs> leg? ¿Pensáis que se lo puse? So maybe technically going by the standards, maybe, I don't know, I presume the radiologist was technically right. Así que pienso que probablemente, técnicamente hablando, el, ra el radiólogo está, lo que decía era cierto. But looking at the whole person, Pero mirando al caso de la persona en todo, toda su integridad, whether it was or it wasn't. Mm, era así o no era así. Mm. In four or five days time, he was walking around without any pain. Leave him alone. En cinco días caminaba solo sin, sin ningún dolor, pues dejémoslo así. Some of the pictures that we take, we need a contrast medium. algunas de las imágenes que tenemos que sacar necesitamos un medio de contraste. Now, what does that mean? It means that we use a particular substance. Lo que significa que se utilizará una sustancia mm, particular. That is alien to the body. Que es ajena al cuerpo. So that it's easily recognizable as not part of the body para que precisamente sea fácilmente reconocida como mm, cosa de no cuerpo. And we use it to form, the word says contrast medium, to form a contrast so that we can more clearly see what we want to look at in the body. Y la usamos para más claramente ver eh, lo que necesitamos ver sobre este contraste. Luckily for us, The medical profession tells us that all these contrast mediums are totally harmless. Por <clears throat> suerte, la medicina nos dice que todos estos contrastes mm, son inocuos. Luckily, they tell us that. Sí, por suerte nos lo dicen. Because these are what they would describe as inert materials. porque esto es lo que nos describirían como un material inerte. inerte. So that that means that our body is not actually taking any notice of it. It's not interacting es lo que significa que es lo que significa es que el, el, el cuerpo realmente no lo está notando, no le está afectando para nada. So I don't want to argue with that. I just want to point out one little thing. Yo no quiero um, um, decir nada en contra de esto, solo quiero destacar una cosa. Plastic is also an inert material. El plástico también es un material inerte. And that of course has no influence on our environment at all. Y claramente no tiene <laughs> ninguna importancia para nuestro medio ambiente. Okay. So now taking pictures, yeah, whatever picture you want to think of, a picture is a two-dimensional image. Pues hablando de, de, las imágenes, cualquier imagen que vamos a sacar va a ser una imagen bidimensional. Life is three-dimensional. Pero la vida es tridimensional. Pictures remain two-dimensional even if I take a lot of pictures. incluso si sacara un montón de varias imágenes quedarían siendo bidimensionales. A scan, when you do a scan of part of your body, they take a lot of pictures at different levels. Cuando se hace un escáner se toma diferentes imágenes a, a diferentes cortes. And then the computer puts it together and makes it look as if it is three dimensional. Y luego el ordenador lo pone todo juntos y, y, y nos hace ver como si fuera una cosa tridimensional. But every picture is is an outside looking two dimensional. Pero, This way, that way, there, there. Pero en realidad es un montón de imágenes juntas las que han sido bidimensionales. The other thing is that Taking pictures means that you have a picture, a still moment in time. You register a still moment in time. Aparte de esto, cada imagen significa que solo eh, se, se, se, ha memorizado, se ha grabado una imagen de un momento particular. It's freeze. Sí, es, pep, sí, imagen congelada. You have no idea what the situation was just before you took the picture. No tienes ni idea de lo que era antes de sacar esta imagen, de cómo estaba la posición. And you have no idea what it looks like just after you took the picture. Y no tienes ni idea cómo se vería esta imagen justo después de que se haya sacado. While life is moving constantly, mientras la vida es movimiento constante, this picture stays still, unchanged forever. Las imágenes están congeladas para siempre. And we assume that when we look at this picture in two days time, in two weeks time, in 20 years time, pero nosotros asumimos cuando miramos estas imágenes en dos días, en dos semanas, en dos, meses, Que, son iguales. Los doctores lo hacen y tienen que hacerlo de esta manera. porque de otra manera, cuando te llaman para darte los resultados, que en realidad te tendrían que decir, tienes que volver a venir para que te hagamos otra radio para ver si los resultados han cambiado. Y así, y así consecutivamente. Pues no lo hacen así, sino de otra manera. Ah, yes. The pain you have over your hip here ah, pues el dolor que tienes aquí en tu cadera is definitely due to, to your arthritis. Seguramente es debido a tu artritis. Because 10 years ago you had a picture taken and it showed arthritis. Porque hace 10 años tu radiografía enseñó que tenías aquí artritis. So it must still be there, wouldn't it? Yeah. Que seguramente está aquí todavía. The fact that life continually changes, el hecho que la, la vida sigue cambiándose, that's a big problem for our medical system. Es un problema para el sistema médico. Because the medical system does nothing else but taking snapshots. Porque el sistema médico no hace más que, que tomar las imágenes congeladas. The blood results I got at 5 past 8 this morning from this blood sample. El análisis de sangre que me sacaron a las 8 y 5 esta mañana. Our snapshot that belong in time, in history, at that particular time and place. Es la imagen mm, de aquel momento, de aquel tiempo y de aquel mm, contexto de historia. To tell me three days later that my glucose level is high. decirme mm, tres días después que mi nivel de glucosa es alto, or my cholesterol, o mi colesterol, o doctors measuring your blood pressure, pressure, no, yeah. o la presión arterial. Oh yes, you have you had high blood pressure last week, so you probably have it now. Sí, tenías la, la presión alta la semana pasada, así que probablemente pues es lo mismo. que so te, the whole se te ocurre. System is built on snapshots. Así que toda, to, todo el sistema está basado en imágenes. So really, really, what they're doing is that they're taking um, a strips. You know, strips the the um, mm, strips the, the I'm cartoon, not sure. the cartoons uh, that ah, tell okay. stories. Sí, que están sacando viñetas, ¿no? no las... The strip books. Ah, están haciendo fotogramas. Yeah. That is basically what they're doing. They, they, they have a picture and then another picture and another picture and they write the story for you. Okay. Están <clears throat> sacando pues fotogramas tras fotograma y, y montan la historia. Whether that is your, the story of your true life or not, they're not interested. Y si es la historia de tu vida mm, real o no, eso no importa o no les interesa. But they should. They should be interested. Pero le debería interesar. Because scientific evidence shows. Porque la evidencia científica demuestra that when I'm observing something, when I'm watching something, cuando yo estoy observando algo, I actually change what I'm watching. De hecho, estoy cambiando aquello que estoy observando. It's a bit difficult. It's a bit weird, isn't it? Es un poco raro, How suena I- raro, ¿verdad? How do I do that? I didn't do anything. I'm just watching. ¿Cómo lo hago si no hice nada, si estoy mirando? Yeah? Do you want to see that in action? ¿Quieres ver eso en acción? Right? So, tomorrow, no, tomorrow Sunday, Monday, Monday, el lunes. You go to work, el lunes vais a trabajar. But you take a camera with you. Y cogéis una cámara. And you walk in and you film everything. Y mientras camináis estáis filmando todo. And then you see how people respond to the camera, you observing them. Y os dais cuenta cómo la gente os, os mira. Yeah. Mientras vosotros les estáis grabando. It changes people's behavior because somebody's watching them. Eh, le cambia su conducta a esta gente porque alguien los está mirando. Would we have sex in the same way if the neighbors are always watching? <laughs> Ah, ¿Haríamos el sexo de la misma manera si, si los vecinos nos estarían, estuvieran mirando? It isn't as weird as it, as it looks, but this has been scientifically proven. No es tan raro como suena, pero eso ha sido científicamente demostrado. Very simply, it was the first, the first time this was demonstrated. Y la primera vez que fue demostrado. Was with light. Fue con la luz. Yeah, light. Luz. <clears throat> it turned out that there were two bits different, totally different bits about light. Resulta que, que había dos diferentes mm, partes de la luz. Scientists had noticed that light could travel as a wave. Los científicos notaron que la luz podía viajar como una onda. It travels through certain media and it does that just like radio waves. Y viaja por un medio como si viajara una, una onda radio. But at other times, they also noticed that light seemed to behave like a ray of particles. También se dieron cuenta al mismo tiempo que la luz parecía ser un conjunto de partículas. And they identified the particle, Y cuando ah, identificaron estas partículas las llamaron fotón. It is a material part, very very small, material part of which light es una parte minúscula, muy pequeña, de la que está construida la luz. y luego lo que encontraron es, que si estás jugando con los rayos de luz, that sometimes they would project a pattern, a light and dark pattern y que a veces eh, proyectabas un patrón entre oscuridad y luz. could explained when light Esto solo se podría explicar si mm, piensas que la luz mm, viaja como una onda. A very specific pattern of light that is caused by the light being a wave un patrón especial de la luz que está generado por, por, el, hecho que, por el hecho de que luz es una onda. And in other circumstances, they would see little light spots en everywhere. En otras circunstancias mm, vieron unos puntitos de luz en todas partes. Yeah, as if little white balls had hit the wall and left a mark como si los pequeños em, mm, con las pequeñas pelotas blancas tocaran la puerta y dejaron, dejaran marcas blancas. So, two totally Es decir, se observaron dos diferentes conductas de, del mismo hecho, de la luz. So they started experimenting with this to try and learn a bit more about what is light now. Is it a wave? Is it a particle? Entonces empezaron a desarrollarlo más, qué qué es lo que es entonces la onda o las partículas. Is it a particle or is it a wave? La partícula, la onda. So, one experiment was <clears throat> that you, when you, you can shine a light bulb onto uh, an obstruction. Um, a, a, wall. Pu puedes, yeah. co puedes colocar un foco, um, una, un foco de luz sobre una pared. And in that wall there are two tiny little slots. Y en la pared hay, hay dos pequeñas mm, for the light to go through. Ranuras. An opening. Sí. An opening. Yeah. Two Unas ranuras, small openings. Sí. But don't envisage the a big wall and a big light. This is minuscule. Sí, no, no os imagináis una pared grande ni nada, es a escala pequeña. Yeah, but it's the same thing. So the light hits the wall and can only pass through the wall through this slot or that slot or both. Y la, la luz puede pasar solo por esta ranura o por la otra o por las dos. So, when they were shining the light onto those two openings, cuando proyectaban la luz a través de estas dos aperturas. On the screen behind it, they would have a nice wave pattern. En la puerta, uy, en, en el fondo, de, en la pantalla de, de detrás, estaban observando un patrón de ondas mm, precioso. So the light was behaving as a wave. Y la luz eh, se estaba comportando como la, la ola. And then they thought, well, <clears throat> what about these particles? They must be in there somewhere. Y entonces pensar, ah, ¿y las partículas tendrían que estar ahí también, en algún lado? Y si están ahí, mm, nos gustaría ver cómo están entrando y pasando por estas ranuras. Pusieron entonces unos sensores minúsculos eh, dentro de las ranuras and that sensor would pick up any particle that would go past it. Y estos sensores estaban eh, detectando cualquier partícula que pasaría por yeah. dentro. A bit like uh, a Geigen uh, meter, where you measure radioactivity. Como el aparato que está midiendo la radioactividad. Yeah, so you have a, radio radioactive signal and your your machine picks it up. Como cuando tienes el, el, la señal eh, radio activa y la máquina la detecta. And then it goes beep, beep, beep, beep, y, beep, beep, beep, beep, beep, beep. Y te da la señal acústica. So this was similar idea to pick up the photons that went past. Esa fue la idea similar para recoger eh, los fotones que, que pasarían por las ranuras. One opening without a sensor, one opening with a sensor. En una ranura había sensores, en otro no, en otra no. Switch on the light. Encendemos la luz. And what we see on the screen over there y lo que vemos en la pantalla ahí it's all little light points. La, vemos los puntos de luz. No wave pattern at all. No vemos ondas para nada. Switch off the sensor. Apagamos el sensor. Wave pattern appears. Aparece el patrón de ondas. Switch the sensor on. Con el, sens el eh, sensor encendido, los puntos de luz. In other words, when you're watching, you change how the thing you're watching is behaving. En otras palabras, mientras estás observando, eh, estás cambiando eh, lo que estás observando. This was the first time that the theory from Albert Einstein was proven. Es la primera vez que la teoría de Albert Einstein fue comprobada, fue demostrada. He, together with some other people, they said they made this a law that the observer becomes part of the observed ellos juntos con otra gente mm, dijeron que el, el que observa em, crea lo que está observando. lo cual significa si yo voy a hacer una prueba, Ya, ya, ya soy eh, una parte del resultado. We don't stop and think about it, but we are. Nosotros no paramos, eh, paramos a pensar en eso, pero es así. It already begins with why would you want to do this test? todo empieza ya por cuestionarte mm, por qué quisiera hacer este test. It's because you're looking for something. Es porque estás buscando algo. Just as these people were looking for particles. igual como esta gente que estaba buscando mm, las partículas. When they were looking for the particles, they found them. Cuando estaban buscándolas, las encontraban. When you're looking for something in your test, you'll find it. Cuando tú buscas algo en tus pruebas, mm, lo vas a encontrar. If you initially get negative results, you'll carry on. Si inicialmente el resultado es negativo, mm, vas a seguir buscándolo. Because you believe in what you're doing, you believe in your search. Porque estás creyendo en lo que estás haciendo y estás creyendo en tu búsqueda. That means that if you're doing a test to look for something or to prove to yourself something, eso quiere decir que cuando haces una analítica, una prueba para demostrarte algo, you may find it, tú puedes encontrarlo. And Your neighbor is doing you a favor and is looking for the same thing, but he's not interested. Y tu vecino está haciendo lo mismo, pero no está interesado. He will not find anything. No va a encontrar nada. Every time, every time outside the medical profession, a group of people have come up with an observation of something new. something else, something different. Fuera de la profesión médica, a un grupo de gente han salido con otro tipo de, de, de descubrimiento. Every time when it's a disturbing find, disturbing to the medical profession, disturbing file. When, when the result is disturbing to the medical profession. Cada vez que el resultado le está molestando al médico, The medical profession has always claimed let us know what we're looking for and how we need to do that and we'll repeat your test. La profesión, profesión médica lo que dice, mm, pues vamos a mm, ver lo que estamos buscando y vamos a seguir repitiendo el, la prueba hasta que encontremos lo que buscamos. And they never find the results that these other people find. y never encuentran los resultados eh, los que encuentra otra gente. The influence of vitam vitamin C on the common cold la influencia de la vitamina C a la, al resfriado común was discovered outside the medical profession. fue eh, descubierta fuera de la profesión médica. And he got a Nobel Prize for that y se recibió el premio Nobel, por eso. And then Y luego se empezó a mirar en las dosis altas de la vitamina C y cómo se podía curar cáncer con eso. The medical profession repeated all the tests. Y los médicos, la profesión médica repitieron todas las pruebas. Found nothing. Encontraron nada. No link whatsoever. Mm, no había ningún tipo de relación entre las dos cosas. And declared the poor man dement.